この列車はソウル行きの高速鉄道です私たち乗務員はお客様に便利で快適なご旅行を提供するために